السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع مانتر فون واللي بعتبره من أوقع من أفضل مواقع الاستثمار لعملة الروبل وزي ما انتم شايفين قدامكم أنا قلت لكم في الوصف إن ديت من أفضل مواقع مواقع استثمار الروبل وطبعا أنا هعمل إثبات سحب ب 300 روبل طيب هتقول لي إزاي وأنت رصيدك 61 روبل و96 سنت فقط أنا هقول لك بقى إزاي لأن أنا سحب قبل كده من موقع كتير جدا اللي سحبته من موقع ما يقارب 300 روبل سحبهم من الموقع بس هنشرح الموقع بالظبط ازاي بيشتغل وازاي هنقدر نكسب من الموقع طبعا هو موقع استثمار عشان خاطر تقدر تكسب منه بتروح لازم تعمل ايداع في الموقع عشان خاطر تقدر تشتغل وتستثمر في الموقع فانا عامل ايداع اول حاجه 20 روبل والموقع بيديك 10 ربع 10 تقريبا كده 10 روبل هديه كده انا اصبح عندي 30 روبل اللي هم شغالين تعدين عندي وبكسب منهم الارباح بس انت ازاي ساحب 300 روبل انا تقريبا كده ساحب 300 رو... تقريبا كده 200 روبل ساحبهم من الاحالات من الاحالات اللي على الموقع و100 روبل تقريبا كده من الايه من الانسحابات اللي في الموقع فانا عامل 20 روبل فقط وساحب تقريبا 100 روبل من التعدين بتاع الموقع وغير كده ساحب 200 روبل تقريبا آه، من الاحالات فانا دلوقتي عندي رصيد 61 آه، روبل و96 سنت هنضغط على الاول على سحب الدخل ديتي اللي هو تقريبا 40 سنت كده اصبح الرصيد عندي 62 روبل و40 سنت آه، من عمله الروبل يعني في البدايه طبعا التسجيل في الموقع سهل جدا لو عايز تسجل في الموقع او عايز تشتغل او تستثمر في الموقع الوقت هنعمل اثبات سحب للموقع اول حاجه لو ضغطنا على سيصرف دي هنضغط عليها كده هنا هيجيب لي طبعا اي محفظه تريد ان تسحب عليها هسحب طبعا على محفظه آه، بير هضغط على محفظه بير بعد كده هكتب المبلغ هكتب 62 آه، و40 آه، سنت تقريبا كده 62 و40 سنت هنكتب 40 كده ده المبلغ الموجود عندي طبعا انا قبل ما اسحب ممكن يقول لي انتظر 6 ساعات وممكن يسحب معي على حسب يعني فبعض الاحيان بيجي اسحب المبلغ بيقول لي انتظر 6 ساعات 6 ساعات فبنتظر ست ساعات بعد كده بسحب بيسحب معايا على طول يعني فانا هسحب واجرب نشوف دلوقتي هنضغط على سحب الاموال كده وتمام لا المبلغ اتدفع معايا الحمد لله ما جاليش انتظر ست ساعات فانا سحبت دلوقتي 62 روبل وزيادة التاكيد بقى هنروح الاول على محفظه البير نتاكد ان المبلغ وصل فانا دلوقتي رصيد عندي 284 هنعمل اعاده اعاده تنشيط الصفحه كده هنضغط كده ودلوقتي انا رصيدي اصبح 347 روبل ولو جينا كده على علامه الساعه هنا من تحت هنلاقي السحب وصلني اهو برصيد 62 روبل و44 سنت تقريبا كده هو اخر سحب بتاريخ طبعا بتاع النهارده النهارده كام النهارده 20 آه 20 11 اخر سحب وصلني دلوقتي حالا اهو 62 و40 آه سنت من عمله الروبل وطبعا اديت الموقع اللي هو ايه موقع مانتير فون وطبعا هقول لكم ازاي كسبت ال 300 روبل هنا لو ضغطنا على سيصرف كده هننزل تحت خالص كده دي كلها السحوبات اللي انا سحبتها من الموقع يعني تقريبا انا بديت اول حاجه كنت اسحب واحد روبل واحد روبل واحد روبل بعد كده خمسة وواحد بعد كده تمانية وواحد روبل وستة روبل وواحد روبل وسبعة وسبعة وتسعتاشر وعشرة يعني بعدين بعد كده بقت تكبر معايا فانا كنت ساحب سحوبات طبعا في بواحد 31 روبل وفي طبعا ب وخمسين روبل واخر سحب سحبته دلوقتي 62 وستين آه، و واربعين سنت ده اللي سحبته دلوقتي حالا من الموقع طبعا هنا لو ضغطنا على الاحالات عشان خاطر تبقى باينه احنا انا رصيد السحب بتاعي كله دلوقتي يعني انا سحبه اللي من الاحالات فقط تقريبا 269 روبل من الاحالات تمام يعني انا ساحب 269 روبل من الاحالات والباقي كله ساحبه آه تقريبا كده حوالي 100 روبل من من التعدين فقط في الموقع ساحب 100 روبل وانا عامل ايداع اصلا ب 20 آه روبل فقط آه، ذات اللي عامله في الموقع يعني انا اللي مخليني اسحب كتير جدا من الاحالات هنا في شخص عندي تقريبا كده اسمه خفاجة عامل ايداع يعني تقريبا ب 1536 روبل وهو ساحب اصلا حتى الان 899 آه، روبل آه، من الموقع وانا مكسب تقريبا كده كله من هو من الشخص ديتي اللي هو دخل الاستنتاج بتاعه والباقي يعني في ناس عامله ايداعات ب 10 روبل 10 روبل بس تقريبا الناس دي لحد دلوقتي ما سحبتش فانا ساحب كتير جدا من الموقع بسبب الاحالات اللي انا شوش اللي انتم شايفينها قدامكم فانا مش عارف الصراحه الموقع بالطريقه المجانيه حلوه شغال كويس بيسحب ولا لا ولا هو بيخليني اسحب كده عشان خاطر الاحالات فانتوا برضو يعني لو حد بيشتغل على الموقع جرب يكتب لنا في التعليقات الموقع بالطريقه المجانيه بيسحب لو انت عملت ايداع كده في الموقع واشتغلت تعدين عادي بيسحب معاك انا الصراحه جربته اول ايام فكان يسحب معي قدام يعني كانش عندي حالات خالص سحب معي حوالي خمسة ربع وبعد كده بقت تجيني احالات فبعد كده بقت اسحب عادي فانا مش عارف انا مكمل لحد دلوقتي بسبب الاحالات ولا ولا عشان خاطر <clears throat> فعلا ان الموقع صادق وبيسحب فموقع مونتري موقع ممتاز جدا حتى الان ده معي انا شخصيا فالله اعلم اذا كان بالطريقه المجانيه اللي انت لو عملت اذا عادي ممكن تسحب بطريقه عاديه ولا لازم يكون عندك حالات برضه فجرب الموقع وحاول تشتغل عليه وشوف الدنيا سيرت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته